Cuidado, hija. La ropa suelta puede encenderse. Oh. Gracias, mamá. Papá, te vas a lastimar. Quémala aquí. No, corazón. No quiero que se incendien mis pantalones. El fuego debe mantenerse contenido y a distancia. Voy a acercar esto. No. Los calefactores necesitan estar alejados. Las cortinas pueden encenderse. ¿Cómo saben todo esto?